越谷フクロウ隊ですお隣です草加の存じてますよねはい今の紹介にあった通り練習よさこいの練習が大好きな人ばっかりなんですよですから今日だけの成果をご覧くださいねすぐに始まりますよ越谷フクロウ隊参ります lesson, lesson, lesson. Yeah. performance. 皆様に感謝